假兔人酷酷，点个假兔。大家好，我是小根。今天不聊 K-pop，来讲讲生理期的好朋友——止痛药。啊，为什么要吃止痛药？吃药有副作用，对身体不好耶。经痛哈，就是你饮食习惯、作息不好，要好好运动，早睡早起就不会痛了啦。吃什么止痛药？看中医，听老祖宗的智慧，调身体就好。 我原发性经痛，从国中生理期开始，一路痛到变成社会人士。作息稳定过也乱过，每来必痛， <laughs> 痛到气喘发作，原地晕倒，然后送救护车。那前后看过中医跟西医，因为太严重，曾经怀疑是不是癫痫发作，辗转于加医、内外神经科、妇产科。那做过核磁共振、脑电波检查、电脑断层一类东西。那吃过针、打过药、喝过汤药补品，那敷过红豆疹，都做过了，好吗？ 经痛跟呼吸一样是正常的，而且对某些人来说，尤其譬如我来说，是逃也逃不掉的。会痛就吃止痛药，不然止痛药发明来干嘛的？只听到这些莫名其妙的批评引来的头痛吗？好的，扯回正题，以下呢是个人多年吃药经验的分享，会分为止痛药的分类。 那止痛药推荐还有什么时候吃？但你实际上适合吃什么药，以及一天最多吃几颗，还是请听妇产科医师专业的意见。我说的呢，只能作为参考而已。第一，吃什么类型的药？止痛药依照成分分成许多的类型，第一种也是最常见的，应该是西安芬，也就是普拿疼。 啊，但乙酰氨酚对于大多数的女性经痛其实是完全没有作用的，因为它最主要是解热镇痛，无法针对造成经痛的前列腺素和发炎反应。我国中吃了整整三年的虎拿藤，它就是一片白色废物而已。 <sighs> 优点是呢，好代谢，副作用不高，但对经痛的效果，说句老实话也不高了。如果你的身体不能耐受下列第二种药物，再来考虑它吧。 第二种非类固醇类的消炎止痛药，也就常说的布洛芬。朋友们注意了，如果你没有肾脏疾病或者是胃溃疡病史的话，之后买经痛的止痛药，我不管你买哪一排的哈，请看好标注含有布洛芬的止痛药，因为它可以抑制前列腺素的分泌，可以非常有效的改善疼痛以及抗发炎。个人经验，它是真的可以拯救千万经痛少女。那第二推荐的布洛芬类止痛药，第一种 EVE。 呃，我不知道为什么台湾人非常喜欢去日本买 e v e 的。不过，因为它本身是在台湾没有代理商，没有取得药证，所以如果吃下去遇到任何问题的话，请注意哦，这种自行购买的止痛药是不能在台湾申请救济的，要留意一下。我之前去日本旅行的时候有吃过，对我来说是还可以，但没有到特别惊艳这个样子。 再来改元 IB 止痛也是日本的牌子，但在台湾的药妆店都买得到。我盒子已经不见了，剩下药袋，这 <laughs> 是小颗粒粉状的，有点像龙角散，味道还不错。说句老实话，主打的呢是结合布洛芬在，麻烦，主打结合布洛芬加中药材，很容易去吃。如果你是不会吃药丸的同学，可以参考一下。 有效，而且放松下来的时候，甚至是会让人想睡觉的。Advil and s h u t t e r 我目前的人生爱用牌，直接去 Costco 买大盒包装慢慢吃的程度，是胶囊状的这样子，比较大颗吞咽是这里面推荐当中最困难的一个，但吸收很快，大概二十到三十分钟内左右一定可以起效。第三，什么时候吃止痛药呢？ 痛之前吃，请一定一定一定要在经痛开始之前就吃，有一点点闷痛啊，快要开始发作的前兆的时候吃下去。可以听医生建议或参考药物的包装说明。一般止痛药呢，四到六个小时就可以再吃一颗。那这几种药本身没有，而且我们只有生理期期间才会这样吃，所以不会有成瘾性的问题，放心吧。我已经这样吃十几年了，没事好吗？ 如果你跟我一样非常不幸是属于很严重的类型，那在医生许可之后，我是生理期最严重的两天单日会吃四到六颗，也就是 <laughs> 三餐饭后还有半夜被痛醒的时候都要吃的概念。最后呢，要跟女性同胞们讲一下，就是呢身体是你的，那生理期会陪伴我们蛮长一段时间，所以呢好好照顾自己吧。 与其听信一些似是而非的谣言，或者是，呃，民间智慧，倒不如好好的去看医生。那认识自己的情况，寻找适合的方法以及药物来陪伴你度过这段时间。经痛是一件很辛苦的事，就一起加油吧。